दरबार सावरिया ऐसो सजो प्यारो दयालु आपको दरबार देखो ये तो बात हो गई अंदर वाले के लिए उसके कान तक भी चला गया मगर उसको लालच कैसे दिया जाए कि दरबार बाहर सजाए जब तक उसके कान तक नहीं जाएगी पूरी पूरी आवाज में बोलो दरबार सामरिया आके देख आपको सेवा में सामरिया सगड़ा खड़ा डी के हुक्म ओ जियो सेवा में थारी सेवा माने सेवा में थारी हो हाँ, सेवा माने धन कोल कीर्तन की है क्या बात है कीर्तन की है जब माँ बुलाए तो बच्चा क्यों नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा आओ जरा जो जो बुलाएगा बाबा को कह देना कीर्तन की है कीर्तन की गाऊंगा साहब मैं भी आपके बीच में आकर गाऊंगा कीर्तन की है कीर्तन की है रात बाबा हाँ। कीर्तन की है हो हाँ, कीर्तन की है कौन जीतता है आज दर्शन करने के बाद वाले जीतते हैं या दर्शन करने से पहले वाले जीतते हैं दरबार सावरिया सेवा में कोसली वाले अगर उठाएं दोनों हाथ तो आप चले जाना इनके साथ और अगर बजाएं ताली तो 12 महीने मनाएं दिवाली डेढ़ सौ प्रेमी खाटू मंदिर के अंदर खड़े थे क्योंकि इतना ही मंदिर है हमारे बाबा का पूरे भारत में श्याम बाबा की विशेषता खाटू का मंदिर हमारे कोसली मंदिर से भी छोटा है साहब ये इसकी क्वालिटी है इसने अपना हेडक्वार्टर तो छोटा बनाया हुआ है ब्रांच ऑफिस सारे भारत में बड़े बड़े बना रखे हैं इसकी क्वालिटी है और डेढ़ सौ प्रेमी मंदिर में खड़े थे एक सबसे पीछे खड़ा था उस रात उस, सबसे पीछे खड़े प्रेमी ने सोचा आज मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि आगे पर्चियां बहुत ज्यादा हैं बाबा तो काम उनका करेगा मगर यकीन मानना वो डेढ़ सौ के डेढ़ सौ प्रेमी एक ही जगह से आए हुए थे और किसी का काम नहीं बना वो पीछे वाला काम बनवा के चला गया आज ये मत सोचना कि हमारा काम कैसे होगा आप सिर्फ ये सोचना कि हमारा काम होगा कैसे होगा वो जिम्मेवारी इसकी है साहब हमारी नहीं कीर्तन नहीं चाहिए इसको सिर्फ भजना सुधाने क्या कह रहे भाई साहब आप एक बात बताइए स्टेज पर जाने से आप सबको मैं नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं हुई लहर को छेड़ेंगे तो नाव डूब जाएगी सर नाव चलेगी इस नाव को चलने दो साहब प्लीज कोई माला कोई पटके की दरकार नहीं है मेरे भजन सुन लीजिए मेरे लिए यही सम्मान है साहब सिर्फ यही सम्मान है और लोग तो जिसके लिए तरसते हैं हम उसको छोड़ के शाम प्रेमियों के बीच में आते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाबा यहाँ नहीं बाबा यहाँ है बाबा यहाँ है बाबा यहाँ है बाबा वहाँ है बाबा वहाँ है और मैं स्टेज पर गा देता अगर ये जोत से नीचे होती तो मैं स्टेज पे गा लेता अगर ये जोत से नीचे होती मैं जोत के बगल में कैसे बैठ जाऊं साहब मेरा ठाकुर प्रिंस वो खोलो जरा उसको खोलो जरा देखो जोत के बगल में मैंने किसको बिठाया तुम्हारी औकात नहीं है जोत के बगल में बैठ कीर्तन की है प्यारी कीर्तन करो जमकर कुछ नहीं चाहिए साहब कुछ नहीं चाहिए उसको अगर कुछ चाहिए होता तो अपने पूरे मंदिर को सोने का बना देता ईट पत्थर का ना रखता वो नहीं रखता वो इतने इतने बड़े सेठ उसके दरबार में जाते हैं उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए भजना सुधाने भजना सुधाने माने आज भजना सुधाने हम सब क्यों आए पे हाथ रख के बताना कोई पर्ची बना के लाए क्या घर से आज ये काम होगा सिर्फ भजन के लिए आए बाबा का भजन सुनने को मिलेगा कोई लेके आया क्या पर्ची आज मैं ये काम बनाऊंगा क्यों आया मैं महेंद्रगढ़ से क्यों आया रोहतक से क्यों आया छज्जर से क्यों आया दिल्ली से क्यों आया चंडीगढ़ से सिर्फ कहने आया कि बाबा हमें शाम अपना बनाना पड़ेगा हमें शाम अपना बनाना पड़ेगा हमें शाम अपना नक्शा में अपना पड़ेगा जिक्र तेरा जब से जुबा पे हुआ है जिक्र तेरा जब से जुबा पे हुआ एक बार कह दो जोर से जय श्री शाह जय श्री शाह जय श्री शाह आज कीर्तन से जाओ कोई पूछे कि क्या मिला उसको प्रसाद निकाल के मत दिखाना उसको कह देना कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया किसी के पास सब कुछ हो तो चलती है ये दुनिया हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया साहब जिक्र तेरा जब से जुबा पे हुआ है जिक्र तेरा जब से जुबा पे हुआ है मशहूर ये बंदा तब से हुआ है मशहूर ये बंदा जब से हुआ है रिश्ता निभाया मुझको अपना बनाया अब तो निभाना पड़ेगा हमेशा मैं अपना बनाना पड़ेगा हमेशा मैं अपना देखो हाँ। भैया तबला कम करो सेम बैलेंस करो ढोलक कम हो गया सलीके से करेंगे बिठाते ही मांगना शुरू नहीं करेंगे दे दे दे दे पानियों की आदत ज्यादा बिगड़ गई खाटू जाने के बाद पहले इतना नहीं बोलते थे दे दे लेकिन ये देता इतना है साफ कौन मना करे आने दे आने आज तरीके से पहले उसको बुलाएंगे कीर्तन की है पहले बुलाएंगे फिर, फिर सजाएंगे फिर रिझाएंगे और उसके बाद जब सब काम हो जाएगा तब एक पर्ची निकालेंगे छोटी सी बाबा कर देना यार छोटा सा तो काम तब आनंद आता हमारे घर कोई रिश्तेदार आया कोई जानकार आया उससे कहा मैं उसको खिलाओगे पिलाओगे नहीं क्या बिठाते ही सोफे में हाँ भाई साहब ये काम है कर देना करेगा क्या होता होगा तो भी नहीं करेगा मगर सांवरे को बिठाएंगे बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे दोनों हाथ खोल कर कह देना बाबा जो कुछ बड़ो मासू अरे बड़े प्रभु सारे मुसली सांवरिया थारो दास पुराणो है मुसली सांवरिया आज आज तो नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं और हमारा कोसली भी वृंदावन से कम नहीं साहब कोसली सांवरिया थारो दास पुराणो भी सांवरिया दास हमको की है कीर्तन की है आनंद आ रहा है किस किस को आ रहा है ये मेरे भजनों के कारण नहीं आ रहा ये आपका मन है जो सांवरे के चरणों में लग गया इसको हटने मत देना पड़ोसी गए ना चले तो बोलो चुप चुप सोते तो रोज रात को है आज सांवरे से बातें कर दे यार जरा दोनों हाथ खोल के कीर्तन की है कीर्तन की है दो चीजें हैं बाबा के मंदिर का दूसरा आज कुछ देंगे ना बाबा को बर्थडे का गिफ्ट देंगे कि नहीं देंगे और बाबा अगर गिफ्ट लोगे तो आजकल ट्रेंड चला हुआ रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है चरखी दादरी वालों रिटर्न गिफ्ट भी गिफ्ट क्या देना है सुन लेना तुमने कन्हैया को बहुत कुछ दिया है तुमने कन्हैया को बहुत कुछ दिया है गिफ्ट क्या देना है कसम कैसे खा लू तूने जीवन दिया है कसम कैसे खा लू तूने जीवन दिया क्या गिफ्ट देना है कि श्याम बाबा की कसम बात बात पे नहीं खाएंगे कभी भी नहीं खाएंगे दो मिनट लगती है मुझे कसम भगवान की भगवान की कसम कसम वो खाता है जो झूठा होता है जो सच्चा होता है वो कभी कसम नहीं खाता कभी नहीं कहता मंदिर में जाके बात कर ले जो सच्चा होता है जो झूठा होता है वही कसम खाता है आज ये बाबा को तोहफा देकर जाना कि बाबा तेरी कसम नहीं खाएंगे हम कौन कौन मेरे साथ है इस बात पे दोनों हाथ खोलकर कसम कैसे खा लू तूने जीवन दिया है कसम कैसे तूने जीवन दिया है इतना भी सस्ता बाबा कैसे बना दू ये समझाना पड़ेगा हमेशा मेरा बेटा बनाना पड़ेगा हमेशा मेरा बेटा हो गया भजन कौन कौन अपना बनेगा बाबा का जो बनेंगे दोनों हाथ खोल कर क्या देना कीर्तन की है रा